નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું સ્વાગત છે અમારી ચેનલમાં તો આજના આ વિડીયોની અંદર આપણે કપાસના ભાવને અસર કરતા આવ્યા સમાચાર ખેડૂતોના ઘરમાં હવે કેટલો સ્ટોક હવે કપાસનું બજાર વધશે કે ઘટશે કે કેવા ભાવ મળી શકે અને ગામડે બેઠા કેવું બજાર છે તે સંપૂર્ણ માહિતી માટે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો પણ એ પહેલાં દરરોજના તાજા ભાવ કે ખેડૂતલક્ષી માહિતી માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા તો મિત્રો હાલ ખેડૂતોના મનમાં મોટો પ્રશ્ન એક જ ઊભો થાય છે કે હવે અમને કપાસના ભાવ કેવા મળશે કપાસના ભાવ વધશે કે ઘટશે તેની માહિતી મેળવશું આપણને જેનો ડર હતો તે જ થયું ન્યુયોર્ક કોટન વાયદો ને એમસીએક્સ વાયદો બંનેમાં કડાકો હતો ને આ સ્તરે વાયદો પહોંચી છઠ્ઠી વખત એવું બન્યું છે કે વંદીવાળા હાવી થઈ ગયા છે અને વાયદો તોડ્યો છે ન્યુયોર્કનો વાયદો મંગળવાર શરૂ થતાને જ વાયદો બે પોઈન્ટ છપ્પન સેન્ટ કાઢી નાખ્યો હતો ને આજે સવારે જ્યારે અમે આ વિડીયો બનાવ્યો ત્યારે એંસી પોઈન્ટ પચાસ સેન્ટની આજુબાજુ વાયદો બોલાઈ રહ્યો હતો એની અસરથી એમસીએક્સમાં પણ જૂન વાયદો આઠસો રૂપિયા ઘટીને બાસઠ હજાર બસો વીસ રૂપિયાનો હતો ને હાજર બજારમાં ગાંસડીમાં પણ ચારસો રૂપિયા ઢીલા પડી એકસઠ હજારથી એકસઠ હજાર ચારસો રૂપિયા જોવા મળી રહ્યા હતા એમ બે દિવસની અંદર ખાંડીએ આઠસો રૂપિયા તોડી નાખ્યા હતા ગુજરાતના માર્કેટયાર્ડોની અંદર કપાસની આવકો એક પોઈન્ટ સત્તર લાખ મણની થઈ હતી ખેડૂતોની ધીરજ હવે ખૂટી રહી છે અને ફરી વેસવાલીનો દોર યથાવતમાં તેજી તરફ વળી રહ્યો છે તેવું લાગી રહ્યું છે ને આજે કપાસનું બજાર પણ દસથી લઈને પંદર રૂપિયા ઢીલું પડીને કપાસના ભાવ લગભગ યાર્ડની અંદર તેરસોથી સોળસો ને પચાસ રૂપિયા સુધીના હતા જોકે કે મોટાભાગના સેન્ટરોમાં પંદરસો એંશીથી સોળસો દસમાં સાટા થતા ગામડે બેઠા પંદરસોથી પંદરસો એંશીના ભાવ હતા આવકો વધી છે પરંતુ નબળી અને ફર્ધર ક્વોલિટીના કપાસ વધારા આવતા હોય છે જેના લીધે સારા માલની કિંમતોને પણ દબાણ મળતું હોય છે ને હવામાન પણ ચોખ્ખું થતાં હવે રોજિંદા એક લાખ ગાંસડીથી વધુ આવકો થાય તેવું છે ને ડિમાન્ડ કેવી રહે તે મહત્વનો ભાગ ભજવશે ખેડૂતો પાસે હજી પણ એક કરોડ ગાંસડી સ્ટોક પડ્યો છે અને ચોમાસું નજીક આવતું જાય છે જેના કારણે જીનર વાસણ અને સ્પિનિંગ મિલોના કામકાજો પણ હળવા થતા જોવા મળી રહ્યા છે લાંબા સમય પછી દેશમાં કપાસના ઉગાડતા તમામ વિસ્તારોમાં વેધર ક્લિયર થતા સોમવારે રૂની આવક એક પોઈન્ટ વીસથી લઈને એક પોઈન્ટ બાવીસ લાખ મણ ગાંસડીની હતી ને આજે બુધવારે એક પોઈન્ટ ઓગણત્રીસ લાખ ગાંસડીની આવક હતી ગત સપ્તાહમાં મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ થયો હતો અને લગ્નની સિઝન પણ હતી જેના કારણે કપાસની આવકો એકંદરે સાવ ઘટી ગઈ હતી ને હાલ ફરી આવકોમાં વધારો છે અને ગત સપ્તાહ દરમિયાન આવકો ઓછી થઈ હતી પરંતુ આ સપ્તાહ દરમિયાન સતત બીજા દિવસે આવકોમાં વધારો છે અને રૂ ખાંડીમાં પણ તેની ક્વોલિટી મુજબ ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે મે મહિનાની રોજિંદા એક લાખ ગાંસડી કરતાં વધુ આવકો છે કોટન માર્કેટ માટે નવો રેકોર્ડ બનશે આગામી પંદર દિવસ જો એક લાખ ગાંસડી કરતાં વધુ રોજિંદા આવકો રહેશે તો તેની નિકાસ કેવી રીતે કરશું તે પણ એક મોટો પ્રશ્ન બની ગયો છે કારણ કે દેશના ખેડૂતો માટે હજી પણ એક કરોડ લાખ ગાંસડી રૂ ખેડૂતોના ઘરમાં પડ્યું છે અને બીજી તરફ તમામ જીનો પાસે રૂનો મોટો સ્ટોક પડ્યાના સમાચાર છે બીજી તરફ ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે ત્રણ લાખ ગાંસડી ફ્રી ડ્યુટી આયાત કરવાનું નક્કી કર્યું હતું તે પણ હવે ધીરે ધીરે થવા લાગી છે જેના કારણે પણ ભાવ પર અસર જોવા મળી રહી છે જેથી હવે એક નિષ્ણાંતે ગઈકાલે તેમના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું હતું કે હવે કપાસના ભાવમાં આનાથી મોટી તેજી કે મોટી મંદી થાય તેવી હાલ શક્યતાઓ ઓછી છે જેથી ખેડૂતો જો વેચવામાં ઉતાવળ કરે તો હજી પણ ભાવમાં મોટી મંદી થાય તેવી ધારણા નથી ને જો ધીરજ રહેશે તો થોડી ઘણી તેજી થાય પરંતુ હવે ભાવ ઓગણીસો કે બે હજાર થવાની કોઈ શક્યતાઓ દેખાતી નથી